benim bu derdim Ne yan yanımda Ne yalancı sonbaharda Ne bomboş sokaklarda Kırılmış her yanım Kaybolur zaman Saçlarında Gözlerim sokaklarda Sebebi isyana aşkım İçim yanar, içim kanar İsyan Geriye bir avuç Yalan Beni bu derde Sen ettin ya kafam hep duman